哟，这是一朵校花儿。今天要讲一个笑话给你听。喜欢我的话，记得订阅我哦。大吉在交友软体上约到一位女生出门约会，点餐时，大吉问女生：“你猜我喜欢哪个当代艺术家？”女生说。 诶，我对艺术没有研究。诶，大吉回答：“是你吗？”女生问：“他创造什么艺术品啊？”大吉说：“是你。”